фенолфталиин, лакмус жана метил кызгыл сары кычкыл чөйрөдө химиялык идиштерге кислота куюлган бирөөсүнө фенолфталиин тамчылатабыз Эритмен түсүн өзгөртпөйт ал эми метил кызгыл сары индикатордон тамчылатсак эритме кызыл түскө боелот кислотага лакмус тамызсак эритме кызыл түскө өзгөрөт кычкыл чөйрөдө фенол сталиин түссүз болот ал эми метил кызгылт сары лакмус кызыл түскө өзгөрөт